啊，晴空万里，啊，风和日丽的早晨，啊啊，那个根生人，根生人，那个呃，那个叫做根生人二号，根生，对吧？根生人三号。

嗨，这次我们车上太热， <laughs> 什么保温效果好？我刚刚是微波炉哎，我们刚这个自带微波炉。我好想吃东西哦，有点有点急。不要吃吗？不要，不要吃你。你在录啊？没有啊。 比光速快一步，我放慢了脚步，我还是有态度。You know I'm a king, i s g e t t h e money。我是冠军，现在你低下。好，来吧。对，然后你尽量跟他车抓一下距离，你这样左边一点点，因为我这个景是大拍大远景。可以吗？可以。开始啊！好。 I'm blinded 朝目标前进，don't lie to me, don't fuck with me. Welcome to my world, 我跟你们不同，已经上了火，A，我跟你们不同，已经上了火，A，超越你的 level。I'ma leave you looking, gonna burn these books，你对我造梦，但是我不屑。 灯光 OK 吗？可谁能来间不想要 go Boy。Welcome to my 好，来哦。好。我跟你们不走。已经上了火。 超越你的 level，I'ma live i l again，gonna burn t h e s d a y 你对我掌握但是我不是换个马尾。m still i 管你相不相信，我突破这梦境，No one can stop me。我算上在这里，我已经 get married。看好你的帽子，不要让他 play with me。你要是在特写对准，我觉得你我想看，你就你的运镜其实有左到右，不然就是你知道吗？上次你说的那种。 所以你想要我这样转吗？要要要要样。我想说你现在可以，你看看杜卡迪这边一下，因为你后面有个灯还蛮还蛮漂亮的，再快一点点，往前一点点。